个叫 Voice Two，他是从。是先先介绍自己的名字。啊，各位老师好，我是立行国小，我叫连正祥，哈。那我今天要介绍这是 Voice Two，它是从那个 YouTube 上面的影片。那我们我们中国中国人啊，哈，对学英文是一个很困扰的事情。那外国人对来学那个中文也是一个很困扰的事情啊，所以我们都会学的很痛苦啊。其实我们可以用很轻松的方式来学这个东西，所以这个网站它就是用。 我们可以用从看电影或者听音乐来学习我们想要学的英文或者中文。那这里就是它一个其实蛮好玩的，因为我是这个我也是在研习上看到一个一个一个网站，然后觉得很不错，可以分享给大家哈。比如说这个影片，那好像它这个影片都是从 YouTube 上面的影片哦，然后我们就可以去看。 又没声音。那这边，这边下面就是有英语字幕跟中文字幕做搭配。那可惜没声音啦，这边没有差。对，然后这边就有可以，如果你觉得太快，你可以用慢速，它有一个慢。然后可以慢慢的学。那另外它也可以重复单句。 譬如说，某个单句它重复的念，那你就可以从这边去学习学习英文，或者是学习中文也可以。啊，或者是一般，这样也可以。对，然后这里它还有其他很多的分，譬如说依照那个初级、中级分级去分，或者是有一些频道啊，像看电影啊，学英语，对。 或者是一些什么测验的，后还好，好像还有一个测验，因为我刚刚也是初学，所以它有很多功能我还没有发觉到，那就是分享给大家，你可以如果想学英文，或者是你想学中文，可以从这个这个网站去学习。那哦。 呃，OK，谢谢大家。一二三四，OK。好，接下去，第一轮完了啊。对。哎，第二轮就这么强，第二轮、第三轮怎么办呢？嗯，我也不知道，很紧张，我都不知道会不会再足够。